An acoustically optimized knit seamlessly surrounds the magnetically attached cushions. These components work in harmony to maintain an exceptional over-ear seal, the foundation for its incredible sound. Vay aman Allah'ım. Yeah come on. <laughs> <laughs> Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir Teknoloji Oku yorum programıyla karşınızdayız. Haftanın teknoloji gündemini programımızda değerlendiriyoruz sizler beraber. Evet. Bomba haberler var bu haftada yine. Ya bomba haberler derken klasik alışık olduğumuz Türkiye. Türkiye evet. <laughs> Türkiye gerçekten... Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Sosyal medya devlerine 30 milyon Türk lirası bir ceza kesildi ki bu ceza tebliğ edilmiş durumda. E, hafta başında falan kesilmişti ama tebliğ evet. edilmesi cuma gününü falan buldu. Aynen. Yani artık süreç başladı, başladı arkadaşlar. Bir 30 günlük geri sayım daha var şimdi. Eğer bu cezayı ödemezlerse daha doğrusu cezayı ödemeleri çok önemli değil. Buradaki amaç onlara e, şey temsilci şey açmak, Temsilci atamak. Temsilci atamalarını sağlamak. Burada. Eğer bu olursa yani temsilci atarlarsa sadece VK atadı galiba şu ana kadar. Rusya, Rusya merkezli sosyal. Eğer atarlarsa hiçbir sorunu yok. Yani zaten cezanın büyük bir bölümü affediliyor bildiğim kadarıyla. Yani çok ufak bir meblağ ödüyorlar. Dörtte biri. Yani tam tam rakam dörtte işte 40 biri. milyon toplam 10 milyon ediyorlar. Olay bitmiş oluyor. Ee, sonra her şey aynı şekilde devam ediyor. Ama atamazlarsa yani Heh, bir ay işte. sonra bugünlerde ee, Asıl ocağın 15'inde falan. Kısım o... orası. Atamazlarsa arkadaşlar. Dananın kuyruğu kopuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var gerçekten hani eğer atamazlarsa Önce, ya ilk etapta şey de sonuçta olanı söylüyorum ben. En son hamle öldürücü hamle trafik bantları %90 oranında. Bant gelişini kısıtlanacak. Ama ilk, Ocak, ayı, demek. Ocak ayında da şu olacak arkadaşlar reklam, reklam yasaklanacak. O da önemli ama. Ya o da önemli de hani onun bize yansıyan bir durumu yok. O da tamamen karşı tarafı ilgilendiren bir yaptırım ama son yaptırım kullanıcıları da etkileyecek arkadaşlar. Yani sosyal medya sitelerine, mecralarına, uygulamalarına giriş yapamayacağız büyük ölçekte. Instagram, Twitter, Facebook, e, işte aklınıza hani YouTube ne geliyorsa hiçbirine hani sürekli giremeyeceğiz. böyle başlıklar açıyorlar da Instagram'ın çökmesi, Facebook'un çökmesi falan diye. Evet, anlık artık. olarak. O her gün o durumda olacak arkadaşlar. Yani bir girecek, üç girmeyecek falan böyle. Yani kimse de o şeyde kullanmak istemez herhalde. Bakalım hayırlısı yani bir iki ay içinde bu durum kesinlik ve netlik kazanmış, kazanmış olacak. Olacak. Bir diğer önemli başlık Türkiye pazarını arkadaşlar biliyorsunuz Çinlilerin istilası söz konusu şu anda. Kaç tane marka oldu abi Çinli? Çok yani. oldu ya. Çinli olmayanları saysak daha kısa sürer. Samsung, <laughs> Apple. Apple başka LG var arada bir telefon satıyor. Yani LG'de çok artık şey kalmadı. Başka kalmadı şu an. Hepsi başka alayı Çinli oldu. Yani Oppo, öyle. Realme, Xiaomi, Huawei, Honor, Poco, Honor, Poco. Tekno, yani onlar telefon, alt Şimdi Tekno işte geldi, telefon yani geldi. O şey Vivo bir tane cihaz satıyor daha gerçi ama. Yani arkadaşlar son olarak Tekno geldi. Aslında Tekno Mart ayında gelmişti ama Vodafone'la anlaşmamız mı var demişlerdi o zaman. Öyle garip, garip şey bir şey demişlerdi. Garip vardı o zaman evet. Ve iki tane cihaz getirmişlerdi. O cihazlar da çok iyi cihazlar değildi Değil. açıkçası. Şimdi geçtiğimiz günlerde yeni bir lansman yaptılar. Üç yeni model daha tanıttılar. Birini bize ee, geldi zaten. Evet, kutusunu biri açtık. geldi kutu açılışını yapmıştık. O cihazın fiyatı da 4400 küsür. Yani o beni çok büyük ayak kırıklığına uğrattı açıkçası. Ben çünkü yurt dışı fiyatına bakmıştım. 215 euro gibi bir şeydi. Yani 200 euro olur bir şey de dedim ki bu cihazların hani Türkiye'de 3000 liraya satılırsa hani Xiaomi Redmi'yi siler dedim. Evet. Millet dedi nasıl siler abi falan. Ya, özellikle öyle siler ama 4400 liraya sattıkları için hiç kimseyi silemez <laughs> bunda. Buradan belirtmek gerekiyor. Tekno bir de şöyle bir kampanya yapmış. Hani telefonu satın alanlara Ocak 31 Ocak'a kadar da galiba otomobil Yarışma veriyorlar. Var galiba. Aynen otomobil veriyorlar, televizyon veriyorlar. Hani böyle 30 e, Çıkma oranı tane, yüksek yalnız. <laughs> Aynen bak onu diyeceğim. 30 küsür tane <laughs> ürün var arkadaşlar. Şimdi 31 Ocak'a kadar çok bir kişi tekne almazsa eğer hani 30 kişi alsa hediye kazanmanız garanti. Peki sen nasıl fiyatı falan nasıl buldun Bence özelliklerine? yüksek ya. Yani yüksek mi? 4000 lira. Ya şimdi Türkiye pazarına yeni giriyorsun. Çoğu kişi ismini bile duymamış ki hani teknoloji kanalını takip eden insanlar bunlar yani. Muhtemelen evet. diğer kanalları da takip ediyorlardır. E, yabancı yayınları da takip ediyorlardır. İsmini duymamışlar senin. Kalkıp da yani dışarıda 200 küsür euroya sattığın telefonu da 4400 liraya getirince buraya fantastik bir durum oluyor. Bakalım Tekno için hayırlısı. Bir de zaten göreceğiz. Bir de zaten hep hani bu tip ürünlerde hep yaptığımız, verdiğimiz bir örnek var da e, veya başka şey alırken de bunu yapıyorsunuz. 4400 lira verene kadar oho yani, yani çok Huawei, geniş yelpaze oluyor. Huawei var, Xiaomi var, e, Oppo'su var, Realme'si var, var, bir sürü var, model var, var, yani. yani. O yüzden bilmiyorum. İşleri zor. Için biraz İşleri zor. bir süreç olabilir. AirPods Max tanıtıldı arkadaşlar. Apple şaşırtmadı bizi ya yine. 5 <laughs> Kablo... kaç kaçtı fiyatı ya? 5699 lira. Kulak üstü ilk kulaklığı Apple'ın biliyorsun Beats'i satın almıştı arkadaşlar. Şimdi kendi Beats markası çıkarıyordu. Evet, kendi markası olarak çıkardı. 5700 lira. Türkiye fiyatı. Türkiye fiyatı şeyi söyleyeyim hatta ben sana söyledim bunu konuştuk yayından önce e, Kulaklık Osmanlı'da. Peri. Kulaklık petleri <laughs> değişiyor ya arkadaşlar. Onu bile Kaç para 700 liraya satıyor 700 Apple. Lira. 700 liraya bayağı kaliteli kulaklık alıyorsun ya. Ama şimdi Opet de Apple abi. Apple yani. Apple <laughs> ya. Apple, ya Apple yani. Uzaydan <laughs> geliyor. tabii tabii. Tabii. Arkadaşlar gerçekten şaka bir yana aşırı abartılı fiyatlar. Yani evet. geçen bir haberini okumuştum ben onun. Yoga matı mı ne satıyorlar? 120 dolar. Ki yoga matı da arkadaşlar baktığınız zaman Poli, internette. Poliüretan plastik bir malzeme. Yani hani 40 liradan başlıyor fiyatları. En kalitelisi böyle çok kaliteli bir yoga mat al, alayım diyorsanız 250 liraya alıyorsunuz ama gerçekten kaliteli matı. Apple'ın hani sadece dolara çevirdiğimizde Türkiye'de satılırsa 1000 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Daha da onu vergi mergi de şişirir Apple. 1000-1500 lira gibi bir şey olur. Yani yoga mat bu yani yani. Diyecek bir şey e, de var. Apple yani. abi Apple. Yani Tim Cook Türk dünyanın en ünlü zenginleri arasında girmiş bir isim ki CEO bir de yani. Bu arada şirket sahibi olmadığı halde çünkü diğer isimlere bakınca işte Mark Zuckerberg, Jeff Bezos falan var, Elon Musk Adam var. Oradan, Adam oradan şey dünyanın en zengin <laughs> isimler listesine girdi. İşte böyle giriyor. Yani 5700 liraya kulaklık satarsan ben de girerim. Yani, yani. ben bunları ne bileyim övenleri de anlamıyorum ya. Şimdi muhtemelen arkadaşlar diğer kanalları da izleyeceksinizdir hani teknoloji tarafından. Vay Adam- aman Allah'ım. Oo. Yeah come <laughs> Bu nasıl bir ses? Daha önce hiç duymamıştım. 5700 lira verirsen Gerçekten arkadaşlar müthiş bir ses. Falan Kulaklarım diyor. şu anda bayram yapıyor. falan diye <laughs> gaza gelmeyin arkadaşlar. 5700 lira çok özel bir kulaklık değilse verilmez. Ya tabii ya, ben durumu vardır adamın. Tamam onlara ben saygı duyarım da ya biraz Türkiye şartlarında ne bileyim kulaklığa 5000 küsür lira vermek çok absürt geliyor bana. Absürt. Yani. Absürt kesinlikle. Ya gidin bir fakire yardım edin. Bir Hiç ya. Abi 5700 lira işte daha. Geçen aldık taş gibi Bluetooth kulaklık JBL'in 350 liraydı ya, 350 lira arkadaşlar gayet de güzel. Bası da veriyor, tizi de veriyor. Hayır tamam ANC var bilmem ne var. Onları da koysan 3500 Orada en pahalı kulaklık. 4000 lira. Mediamarkt'a gittik. Bakıyorduk 1500 lira falan kulaklık vardı. Ki kulaklıkta yok yok arkadaşlar yani Sennheiser'ın galiba değil mi? Evet. Ki her şey var. Aktif gürültü engellemesine kadar kulak Hani o şeyleri, süngerleri hafızalı falan yumuşacık gerçekten hani bazı kulak üstü kulaklıklarda şey vardır. Acıtır macıtır. Bunda hiçbir şey yok. Gayet konforlu evet. konforlu böyle. Bir buçuk milyar yani. Beş bin küsür lira değil. Neyse Apple, işte bildiğimiz gibi. Bir diğer önemli haber... Konuşup canımızı sıkmayalım. Ah, Savunmalı <laughs> Bir diğer önemli haber Huawei Mate 40 Pro Türkiye satışa sunuldu. Biz de incelemesini yaptık arkadaşlar e, güzel bir telefon olmuş. Sen baktın, sen kullandın Osman. Ya ben telefonu beğendim. Ben mesela Mate 30'da da, Mate 30 Pro'da da tasarım çok hoşuma gitmişti. Hı-hı. Hani böyle kavisli ekran. Ekran bir de sonlara kadar. Mesela ben takip edenler bilir hani Renault 3 Pro kullanıyordum. Yani bunda çerçeveleri belli ediyor kendini. Şeyde kavisli ekran olmasına rağmen. Evet. Ama onda kavisli ekranı dibe kadar indiriyorlar ya hiç belli olmuyor falan. Gerçekten çok hoşuma gidiyor o tasarımı. Ee, bir de Mate 30 Pro'da ses açıp kapama tuşu yoktu. O çok sıkıntıydı. E, bunda ben var mı? Onu da kullanmıştım. Mesela bir video izliyorsun tamam mı? Şimdi basıyorsun açılmıyor falan kısamıyorsun. Bunda Allah'tan yine ses açıp kapama tuşunu koymuşlar arkadaşlar. Peki Google olmaması Olabilir. sıkıntımış mı? Ben... Yok ya bak o incelemede de ona değindik. E, ee, Petal Search diye bir olay yaptı ya bunlar. O evet. gerçekten çok hoş olmuş arkadaşlar. Mesela bir şey aratıyorsunuz ya hani uygulama mağazalarınızda falan dolaşmanıza gerek yok. Sallıyorum şimdi Facebook. Mesela Facebook yok şeyde. App Gallery'de yok. yok. Amerika'da olduğu için muhtemelen. Netflix. Hiçbiri yok bu arada. Ben Netflix, P40 Pro aynen, kullanıyorum. Instagram, şey, Twitter, e, Facebook. Hiçbiri yok. hiçbiri yok arkadaşlar. Ama ne var? Peta Search'e yazıyorsunuz ya. Orada uygulamalar diye bir sekme yapmışlar. Direkt oraya tıkladığınız zaman işte pek çok hani resmi sitede varsa eğer uygulama resmi siteye sizi yönlendiriyor. Direkt olarak uygulamayı indiriyorsunuz. Resmi sitede yoksa da bu APK pürü falan var ya güvenliğin hani kanıtlanmış olan şeyler uygulama mağazaları oraya sizi yönlendiriyor. Direkt olarak oradan indirmenizi sağlıyor. Yani uygulama sorununu büyük ölçüde açmış. Bak halletmişler. ne yok? İşte Google'ın uygulamaları yine yok. Nedir? İşte YouTube'dur. YouTube'dur. Google Maps'tir. Tabii Ki zaten girmen Battle gerekiyor. Maps diye bir şey yapmışlar. Onu da test ettim. Trafikte falan gerçekten gayet güzel gösteriyor. Ben zaten Google Maps kullanmıyordum. Yandex'i kullanıyordum ki Yandex var. Ee, şey de güzel ama. Petal Maps de hoşuma gitti yani. Trafiği falan gerçek zamanlı gösteriyor. İETT, MİETT saatleri falan var. Onlar da gösteriyor da otobüsler trafikte geciktiği için onlar <laughs> şey sıkıntı <laughs> olabilir. geliyorlar. Orada biraz sıkıntı Son var. olarak arkadaşlar haftanın bir diğer önemli haberi ise hediyeli yarışmamız var. Başladı. Arkadaşlar. Ee, bir Ama dönem, bir tane değil, birkaç tane evet, hediye. 6 tane, 6 tane böyle bakın. 6 tane hediye veriyoruz. 6 tane. Bir dönem yapmıştık, ara vermiştik. Şimdi tekrar başladık. Bunlar devam edecek arkadaşlar. Bir seri daha var böyle 5-6 tane ürün vereceğimiz yılbaşına kadar böyle e, bu bununla beraber yani bir tane daha yapacağız. de yapacağız bir tane arkadaşlar. Hatta o yılbaşı çekilişine bir tane de telefon, telefon vermeyi düşünüyoruz. E, evet. E, onu da buradan sizlere duyurmuş olalım. Takipte kalalım o zaman. E, bu haftada böyle haftanın gündemini değerlendirmiş olduk. Eğer teknolojiyle ilgili haftanın gündemiyle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa bu videonun altına veya diğer videolarımızın altına iletebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir bölümle görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.